牌了。 r e m 面条。 两倍。 와. 아. 一招，两倍东园一红。三倍。二招，两东一红。三倍。 利息，大家小心，我停牌了。么事啊？快点打子！ Number bit. number.